बिसमीम नाजरीन कराम आज आज हम आपको Farkhunda Hamid assistant registrar cooperative society retire की जानब से एक इंटरव्यू जो माहनामा इमदाद बाहमी को दिया गया था आज मैं आपको उसके सामने पेश कर रहा हूँ जो बड़ी अहमियत का हामिल है 2021 में assistant registrar cooperative societies Karachi मोहतरमा फरकुंदा हमीद से लिया गया इंटरव्यू जो माहनामा इमदाद बहामी और लाहौर में शाये हुआ जो जेर अहतमाम the Punjab cooperative union limited Lahore से जारी होता है इस इंटरव्यू में आपने बहुत अहम बात की तरफ महकमा इमदाद बहामी की की तरफ तोज्जो दिलाई है इस सिलसिले में अहम सिफारिशात भी पेश की हैं अगर हुकूमत उन सिफारिशात को अमली जामा पहनाए तो इस महंगाई के दौर में अपने ख़ानदान के आमदनी में इजाफे का बायस बन सकती हैं जो एक काबिल कदर बात होगी तारुफ फरकुंदा हमीद साहबा महकमा इमदाद बाहमी सिंध में बहसीत lady assistant registrar cooperative societies आपके गिरा गिरा कदर हैं आप खातन की 80 मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज की रजिस्ट्रेशन की हैं रजिस्टर रजिस्टर खातन की सोसाइटी के मेम्बरान में तहरीक इमदाद बाहमी के असूलों और उन पर अमल दरामद के सेमिनार और उनके तैयार करदा मसनूआत को फ़रोग देने के लिए मुनद करवाती रही हैं जिसका खातन भरपूर इस्तादा किया बाद में आपका तबादला एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में कर दिया गया जहां आपने अपनी जहानत और काबिलियत से हाउसिंग मल्टीपर्पज़ और क्रेडिट सोसाइटीज़ की तहकीकत और आडिट में नुमाया कारकर्दगी दिखाई है सवाल <clears throat> ऐसा क्या हुआ कि महकमा इमदाद बाहमी सिंध ने अक्सर खातन के अंजुमनों को नज़रअंदाज कर दिया जिसकी वजह से खातन ने अपने अंजुमनों को बंद करने पर मजबूर हो गई आपने इसके सवाल के जवाब में कहा कि मैं इस सिलसिले में ज़्यादा क्या कह सकती हूँ जहाँ तक अंजुमनों की जानब से जो शिकायत मिली हैं उनके साथ महकमे के अफसरान ने उनके किसी मामले में ताउन नहीं किया और ना ही कोई माली इमदाद के लिए कोई माकूल इंतज़ाम किया है सवाल नंबर दो मोहतरमा हमीद अख्तर मरुमा आपके रहनुमाई में काबिल कदर काम किया हो तो ऐसी किसी अंजुमन का नाम बताएं और उसके कुछ तफसील बेगम रुखसाना परवीन जो एक लियाताबाद के गरीब घरानों की लड़कियों के लिए सिलाई कढ़ाई का सेंटर चला रही थी मेरे दफ्तर आई और अपनी मुश्किल से आगाह किया तो हम आज़ादी के साथ सेंटर नहीं चला सकती हैं इस सिलसिले में आपकी मदद की ज़रूरत है <clears throat> मैं उन्हें हमीदा अख्तर साहबा डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पास ले गई हमीदा साहबा ने उन्हें मशवरा दिया कि आप खातन की मल्टीपर्पज सोसाइटी के नाम से सोसाइटी रजिस्टर करवा लें आपको कानूनी तहफ़ हासिल हो जाएगा 1988 में मुस्तफ़ाई मल्टीपर्पज़ के नाम से सोसाइटी रजिस्टर करवाई इस सोसाइटी की सेक्रेटरी बेगम रुखसाना कहती हैं जब मेरा सेंटर महकमा इमदाद बहामी में रजिस्टर हुआ है हम फाल आज़ादी के साथ सोसाइटी के अमूर एहसन तरीके से अंजाम दे रही हैं और मैं मोहतरमा हमीदा अख्तर और फरकुंदा हमीद साहबा की बेहद ममनून हूँ उनकी ज़ाती दिलचस्पी और रात दिन की मेहनत ने हमारे इदारे को मुस्तकम और बुनियाद फरहम की सवाल नंबर तीन दौरान मुलाजमत आपके साथ ऐसा कोई वाक़ पेश आया हो आप अभी तक भूल ना पाए जवाब दिए दौरान मुलाजिमत बहुत से वाक्यात पेश आए हैं उन सब का जिक्र मुमकिन नहीं है लेकिन मैं एक वाक्य जो नहीं भूल सकती वो आर्मी के दौर का था जिसमें बहुत से बेगुनाह मुलाजिमीन की एफआईआर लॉन्च कर दी गई थी कन्ना साहब को इमदाद बाहमी के बारे में कुछ पता नहीं था और ना ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के बारे में कुछ पता था जिसकी वजह हमारे इदारे के मुलाजमीन को बहुत नुकसान पहुंचा लेकिन अफसान बाला की मदद से मैं आर्मी के सामने डट गई और एक्ट रूल्स के वाक़ दफात से वाकिफ कराने की कोशिश की और अब कामयाब रही इस वक्त मैं डिप्टी रजिस्ट्रार के अहदे पर फायज थी <clears throat> सवाल नंबर चार आमतौर पर लोगों का ख्याल है कि महकमा इमदाद बामी के अफसान गैर तरबियत याफ्ता हैं जिसकी वजह महकमे अंजुमनों महकमा अंजुमनों के मुमकिन मसाइल हल करने में <clears throat> नाकाम रहे जवाब यह ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है महकमे अफसान की लाजमी तरबियत होनी चाहिए ताकि वह मम्बरान अंजुमन और अंजुमन के इंतज़ामिया को सही खतूत पर उनके मसाइल हल कर सकें सवाल नंबर पाँच मुलाजमा से रिटायरमेंट के बाद कराची से शाये होने वाले रिसाले जन्नत में मुदिर के हैसियत से खदमात अंजाम देती रही हूँ आजकल औरंगी टाउन में अपनी दोस्त मसरत जबीन जो वुमेन डेवलपमेंट की डायरेक्टर रही थी उनके ताउन से कराची का सबसे बड़ा इलाका औरंगी टाउन है यहाँ ज़्यादातर गरीब लोग हैं उनकी माशी तौर पर मामिनत करती हूँ मिसाल के तौर पर किसी की छत खुद बनवा देती हूँ हर माह कमज़ोर ज़यीफ़ लोगों को मैं राशन पहुँचा देती हूँ जिसकी जो ज़रूरत हो वो पूरा करने की कोशिश करती हूँ ये काम खुद नुमाई के नहीं बल्कि अल्लाह ताला की रजा के लिए करती हूँ सवाल नंबर छः हमारे मैगजीन के कायरीन को कोई ख़ास पैगाम देना चाहेंगे आपने फरमाया ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि इसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं उनके बंदों की खिदमत कर सकूँ आपके मैगजीन के तवसुस से तमाम अंजुमनों के इंतज़ामिया और मम्बरान से कहूँगी कि तहरे के इमदाद बामी जींस कौम और मजहब और रंग और नस्ल से बालातर होने की वजह से हमागीर है ये जमहूरियत हुरियत और उकवत की अलम बरदार है मोहब्बत इंसान दोस्ती का दर्श देती है इसलिए बावजूद उन खूबियों के तहरीक इमदाद बाहमी सिंध में कामयाब नहीं हो सकी लेकिन फिर भी यही कहूँगी कि खुवान भी इमदाद बाहमी के खातन में भी इमदाद बहमी की हिफाजत का जज्बा पैदा किया जाए जिससे माशरती बहबूद के काम बड़ी आसानी के साथ अंजाम पाएंगे ताहम मुझे समझने वाले जमहूरी ताहम समझने वाले जमहूरी ढांचे और अकदार और कोऑपरेटिव मेम्बरों खास तौर पर खातन की जानब से मुश्तरक अकदार और फवाद के बावजूद सनफी उसूलों दिगर सकाफती तरीक़ों से खातन को दुनिया भर में कोऑपरेटिव मेम्बरशिप में गैर मुतनास नुमाइंदगी का सामना करना पड़ता है फाल मेम्बरशिप मीटिंग्स और वोटिंग तक के साथ साथ क़्यादत और इंतज़ामी अहदों में खातन की नुमाइंदगी और भी कम है इस सिलसिले में अरबाब अख्तियार को चंद सिफारिशात पेश करना ज़रूरी समझती हूँ अगर इस तरफ ख़ास तौर पर तोज्जो दी जाए तो खुवान माली मुश्किल से निकल आएंगे खातन को कोऑपरेटिव थ्रिप सनती अंजुमन के काम को मुनज़म और बेहतर तरीके से चला सकती है चला सकती हैं इसलिए उन इदारों में खातन को ज़्यादा नुमाइंदगी दी जाए खातन के लिए सनती तरबियती प्रोग्राम के लिए इदारा कायम किया जाए जहाँ टेलरिंग कढ़ाई बुनाई फैब्रिक पेंटिंग फूल साजी ब्यूटी पार्लर और दिगर रिवायती तजारती के हुनर सिखाएं और सेंटर में लड़कियों की जानब से बनाई गई अशिया की फरोख का इंतज़ाम किया जाए ताकि उनकी आमदनी में इजाफा हो ताकि वो मुतमिन ज़िंदगी गुजार सकें खातन को माइक्रो फाइनेंस के साथ साथ माइक्रो लेवल पर खातन के माशी हालत को फ़रोग देने और बुलंद करने के लिए गरीब खानदानों की आमदनी को बढ़ाने और गुरबत के खात्मे के लिए सूबे में खातन को कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए खर्च देने की पॉलिसी का आगाज किया जाए <clears throat> खातन कि कोऑपरेटिव एक समाजी माहौल पैदा करती हैं जहां खातन अपने घरों से बाहर निकलकर काम कर सकती हैं समाजी सरगर्मियों में फ़ाल तौर पर हिस्सा ले सकती हैं और अपने अंजुमनों में फैसला साजी की आला सतह पर खड़ी हो सकती हैं कोऑपरेटिव खातन को समाजी माशी सकाफती और नफसियाती जहतों से मुख्तलिफ पहलुओं से बाख्तियार बना सकती है इसलिए उनकी ज़रूरियात को मद्देनजर नज़र रखना चाहिए इसके साथ साथ ये भी कहूँगी कि जो खवा <clears throat> जो खातन के अंजुमनों को बंद कर दिया गया है उनको दोबारा फ़ाल किया जाए ताकि खातन दोबारा फ़ाल किरदार अदा कर सकें आखिर में यही कहूँगी अपनी खबर उसी को है बज़म हयात में अपनी खबर इसी को है बज़म हयात में जिस दिल को रूह ताउन का है पता अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू